Ai, vamos, vamos. Tchau, pai, tchau, pai. Ah, ah. ah. Ai, pai. Ai, meu pai, vai, corre, meu pai. Ah. ah. Não, pai, não. Ai, ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai. Ah, porra, pai, tá atrapalhando aqui meu negócio, pai. Caralho, pai. Ah, ah. vai, vai. Porra, pai. Ah, não, pai. Faz chutando no pai, vai, vai. Papai chegou. Pai, me salva, pai. Eu tô sendo forçada, pai. Me salva, pai. É, for... Ai. Ah, ah, é forçada, tá, pai? Ah, ah. Tô forçada, pai. Ai, ai. Forçada, forçada. Sim, pai. Ah, ah, ah. Pai, forçada. Ah, <laughs> ah, ah. Isso, forçada. pneu, Ai, ah, ah. ai, pai, tá, tá, tá me forçando. Falou assim, se eu não fizer, ó, passa <laughs> Ah!